23a edició de la 080 Tenim una gran marca, que és Barcelona, tenim un, una, un país, Catalunya, que està molt obert i per tant està molt internacionalitzat i aquestes sinergies amb tota la creativitat ha de servir per tirar endavant aquesta indústria.